Thank you. Thank you. А если свет в тебе тьма, то какова же тьма? Летает когда в зеркале, то это